Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Şağan Olimpiya İdman Kompleksində gənc cüzolçu Turan Rüstəmovu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Ruslan Səfxanovun məhkəməsindən görüntülər yayılıb. Baku Vez xəbər verir ki, bu arada görüntülər jurnalist Orxan Rasifoğlu tərəfindən sosial şəbəkəyə yerləşdirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Rasim Sadıqovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə qətlə yetirilən 16 yaşlı Turanın yaxınları qatilin ömürlük həbs edilməsini istəyiblər. Qeyd edək ki, hadisə ötən ilin noyabrında baş verib. Sumqayıt şəhər sakini 2002-ci il təvəllüdlü Ruslan Səfxanov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı Yevlaq rayon sakini 2006-cı il təvəllüdlü Turan Rüstəmovu bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ruslan Səfxanova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci maddəsi ilə ittiham olunub.